when they saw my name, they did not come to Georgia Pool. People were like, "Are immortal aa gaya game mein." I would like to introduce myself as a PUBG mobile gamer and a streamer as well as someone who would want gaming to be at a level where it can you know influence someone to play more and build it as a career option. तो कंसोल होता था P S one P S two होता था पीसी गेम्स होता था जिसमें डेव होता था एंड ऑल दीज मारियो होता था Contra G T S and Andreas counter strike was one of the you know most addictive games at that point. There was this game called Mini Militia. I used to play it in 2015. I started playing in 2015. I began YouTube through that particular game, Mini Militia. My parents are like, यार बंद कर दे कितना खेलेगा बिकॉज रात रात में खेलते थे दिन में भी खेलते थे पूरा टाइम कॉलेज में खेलते थे बाहर खेलते थे जो भी है बट घर पे थोड़ा ये था कि यार इतना क्यों खेल रहे हो क्या मिलेगा पढ़ाई कर लो ऐसा but I took it lightly studies B com था ना तो थोड़ा लाइटली <laughs> ले लिया था मैंने and I use to play more and focus on my YouTube a little more than usual First of all, because of the nature, okay? Nature of the gameplay can communicate with each other. There are 100 people dropping and you have to survive with your teammates. Your coordination, your strategies, apne aap kaise logo ko maar ke tumhe you know loot karna hai matlab ye game mein aisa tha ki sab kuch tha jo trend hota hai wo kisi bhi cheez ko control kar sakta hai to be honest streaming ko trend nahi control kiya hai if there was no trend of PUBG mobile streaming शायद नहीं होता आज शायद आज मैं नहीं होता अगर पबजी मोबाइल नहीं होता तो आई बिलीव पबजी मोबाइल जब आया it completely change streaming at मतलब एकदम they are so many new streamers now and they're growing at a very good rate one of my videos went viral and तब I realize that now is the time because tricks and tips के वीडियोज से मैंने जो मेरा वायरल हुआ था and their videos around that जो मेरा स्किल्स दिखा रहे थे so that's when I realize कि यार बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे कि wow you are such a good player भाई साहब क्या तगड़े स्ट्रीम स्नाइपर है भाई इनसे बेटर स्ट्रीम स्नाइपर नहीं हो सकता कोई मॉडल एक यहां पे एक यहां पे all dead all dead all dead अबे तूने सबको मार दिया यस ब्रो जल्दी आओ इधर सब लोग okay so it was seven of us remaining in one house कुछ टेरेस पे थे कुछ बाहर थे मैं अकेला बचा था मेरे टीममेट का नाउ आउट ऑफ दो सिक्स पीपल मुझे पता नहीं था कि ये कितने स्क्वाड्स हैं कोई सोलो होगा शायद कोई दो होंगे कोई तीन होंगे मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था now at this moment it is wise enough to you know stay at a low profile and ऐसा कितना भी कॉन्फिडेंट हो तुम घुसना नहीं चाहिए ऐसे because they were doing the same thing right no one was making a move फिर मैंने डिसाइड किया let's take it to the heal battle heal battle is rare the final zone closes in and आपको यू नो मेड किट लगाना है अपना फर्स्ट एड किट्स लगाना है जो हेल्थ का बटन है उस पर स्पैम करना होता है आपको एंड जब वो क्लोज इन हुआ I started spamming spamming spamming आग बंद करके स्पैम कर रहा था आई डिड नॉट रियलाइज कि मेरे पास तीन था right after the third one जब मैंने वो एनर्जी ड्रिंक का बटन दबाया मुझे you know if I had known from before that मेरे पास है नहीं first aid kit I would have simply rushed but जब मैंने वो एनर्जी ड्रिंक का आवाज़ सुना आई वॉज लाइक ओ ये क्या हो गया नेक्स्ट थिंग जो दिमाग में आया भागो it was that millisecond जो अगर मैं यू you नो know, नहीं होता वहां वहाँ पे तो आई वॉज डेड अब जब मैं ऊपर भाग रहा था पीपल आर लाइक देखो कैसे पता चला कि वो बंदा तेरे राइट में था here's where sound plays the most important role उसने अपने आप को जो इंजेक्ट किया था मुझे उसका साउंड आया तो I knew that he was on the right side and मैं ऊपर गया and straight to the right मैंने बस ऐसे ही द फायर किया and he was dead this was something absolutely rare goosebumps दे दिया मेरे को उस मोमेंट ने मुझे खुद को आया मैं खुद का फ़ैन हो गया ऐसा हो रहा था वो there people talking about you know four finger से और यू विल बी डायनामिक और स्किलफुल हो जाओगे तुम वहीं से when I join the community वहाँ पे आजू बाजू लोगों से पता चला कि यार ये कुछ नया है कंट्रोल सेटअप तो I started using three finger controls and वही चीज़ मैंने पबजी में कैरी ऑन किया never started PUBG playing using two fingers मैंने जब से शुरू किया था it was always three fingers and then I switch to four finger controls और and it works wonder people have a lot of problem with you know आपके पास iPad है so it's a lot easier but ऐसा कुछ नहीं है यूज़ माई आसो सारो जी एंड उस पर भी मैं फोर फिंगर कंट्रोल यूज़ करता हूँ तो ऐसा कुछ स्क्रीन का फ़र्क नहीं है it's all about practice it's all about you know giving time and adapting because it's all mind games ना you are switching from your two fingers to your four fingers so it helps you to move and shoot it helps you to play a little dynamically movement and all jumping and all because you are using one finger to move around one finger to look around one finger to shoot and another to jump तो बहुत you know it's everything at once अरे नीचे क्यों my खतरनाक My first super chat, to be honest, was of uh, 40 rupees as far as I remember. It was uh, claiming support, you know, we have your back, go for it. जब मेरा 500 के पहुंचा था मैं I got my highest super chat. Rahul श्रीनिवास oh my god. भाई आज हम जॉर्जो नहीं जा रहे रुक जाओ भाई थैंक यू सो मच यार ten thousand rupees super chat oh man Rahul Srinivas यार ये बहुत ज़्यादा था यार भाई मैं तो मर जाऊंगा यार मेरा ध्यान नहीं है अब गेम में yes it is a new way to socialize मतलब वही है कि you communicate with people who you don't know you you know अगर अच्छा हुआ तो मतलब जो भी है बातें बातें करोगे तो मैं पता चला आजू बाजू ही रहते हो and maybe you might meet over a coffee और anything if it's for fun that is not a problem you know you can play on emulator you can play on mobile there is no point you know cursing anyone why are your an emulator वो तो लीगल है टेंसेंट नहीं निकाला है एम्यूलेटर एंड एवरी थिंग तो I don't think so there should भी एनी कॉन्ट्रोवर्सीज होता है कॉन्ट्रोवर्सी नो डाउट दस people supporting emulators people supporting mobile and then there are people who understand that it doesn't make a difference so I mean that category category which understand that it doesn't really make a difference there is also this thing कि भाई अगर तू पबजी मोबाइल को पी सी पे खेल रहा है why don't you play PUBG P C so for that it's there is only one reason the mechanism is absolutely different it's only practice which will make you better P C player वाला शायद ये मैकेनिज्म को अडेप्ट करने में उसको टाइम लग जाए पबजी मोबाइल का as far as I know if you are a clean emulator player and you play against emulator players you know it's it's absolutely fine PUBG mobile has certainly change my life because मैं तो पढ़ाई करने वाला था बट देन किसे पता था कि स्ट्रीमिंग और ये सब में oh I feel so good you know it's I got so many messages कि वो ऑफिस uh, से आके मेरी स्ट्रीम लगा देते because they feel you know ऐसा स्ट्रेस फ्री एकदम कोई एग्ज़ाम दे के आ रहा है एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उसने भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि यार तूने थैंक यू यार ये वीडियो डाल दिया and as a content creator and a streamer I have to make sure that हाँ ये गेम चलता रहे I got sponsored by Omlet Arcade and my partnership with mister एडबिथ थग so yeah i see them as opportunities and they are a you know step towards building a career in mobile gaming especially so yes and you know i've i've this tremendous support from everyone uh, or cheers thank you <laughs> मैं अपने फैंस के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं उनको डायनामिक आर्मी कहता हूँ जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम डायनामो है तो मैं एक प्रॉपर वर्ड दिया हूँ डायनामिक आर्मी वो एक तरीके से मेरे सब्सक्राइबर नहीं कहता मैं उनको एक तरीके से अपने फैमिली का हिस्सा ही समझता हूँ उनको अपनी आर्मी का हिस्सा समझता हूँ मेरा हमेशा से सपना था which I was actually realizing it pretty well and then I met Mortal through the game and then we both share the same vision same dream कि हमारा अपना टीम होना चाहिए